Yes guys Sudah lama Kita nah, goes Sekarang kita mulai lagi goes Tipis-tipis Around the city Oh yang Rizky nak kuat nak kuat ah, kapan nah kapan lah ya ini kita biasanya ke Tonggo pak ya. Tonggo langsung newcomer newcomer the green light